Kos Adası'ndayız. Depremin merkez üssü gördüğümüz gibi tarihi camimiz, yıkılmış minaresi ve duvarları da yıkılmış gördüğünüz gibi Kos'ta. Oh, it's not fully stopped. There's been lots of uh, small aftershocks. Nothing as intense as the first main shock that we had. Anlaşılır herkes uyuyalım. Tam, tam gözü sağ.